så kul det är, åh så kul det är att få vara ute i fjällen. Åh så kul det är, åh så kul det är att få vara ute i fjällen. Backa upp, backa ner, topp i topp varhelst du ser. På fjällens högsta topp i ångarsidan, noppen kommer säkert hem till kvällen. internet, sea